काय करशील माझ्यासाठी तू म्हणलीस तर हित नका उडी मारतो ए मरशील की विलू तरी सोडायचं नाही खरं मग साता जन्माचं लव आहे आपलं आई शपथ प्रेमासाठी काय